Olá a todos, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos de volta ativa. E esse mês especial é o mês dos pedidos. E esse aqui também foi um pedido de um inscrito. Mas, porém, esse pedido é diferente. Esse jogo já tinha aqui, mas agora está em um formato diferente, um formato mais simples, mais prático, onde você não tem que adicionar aquele patch final, tá? Que a maioria se deu mal, por algum motivo a maioria não conseguiu rodar. E esse aqui não precisa mais de patch, tá? as desvantagens que esse aqui também não tem a DLC. Eu não consegui achar as DLCs compatíveis dessa versão específica. Então, se caso você tenha um salve do outro, pessoal, não será possível usar, tá? Já tenho avisado. Também foi adicionada licenças, caso você não tenha a licença desse jogo, é só tá lá, licença para o REN lá e ponto. A Sony L, o jogo ficará, rodará. Se caso o jogo continuar pedindo, você reseta seu videogame e tenta instalar novamente, certo? Vem dar alguns bugs. Bom, deixei dividido em 5 partes, está em formato ISO PKG, tá? O sistema de instalar, pessoal, é simples e fácil. E eu vou ver qual é o vídeo tutorial para vocês verem como é que faz esse formato de PKG funcionando melhor, tá? Vou colocar no link fixo do primeiro comentário o canal que eu achei que ensina você a fazer isso aqui, tá? Esse é de PKG, lá ensina certinho. Então, conclusão. Bom, essa versão, pessoal, é boa porque seria também a, a versão, entre aspas, mais segura de jogar online, tá? Eu falo entre aspas porque o esse jogo tá morto, tá? Ele tá morto no PS3, tá morto no PS4, tá morto na Steam. E esse jogo é aquele jogo, se você contar alguém, o cara é muito fã mesmo. Se não for muito fã, você não vai jogar online esse jogo nem que... O online jogo aqui é meio dispensável. Se você quer jogar online frenético desse, desse fantástico anime aí, pessoal, Vão jogar lá no Android que lá tá bombando. Lá pro mim. Bom, esse aqui é o último passo que você tem que fazer, pessoal. Presta atenção no último passo. Agora sim, ao resetar o videogame, você voltará um pouco começo. Você viu que eu não ativei o desbloqueio ainda. Vamos conferir aqui as informações. E lá vamos nós. Então pessoal, vou fazer apenas uma missão aqui para poder encerrar o vídeo, tá? Então agradeço a todos que viram o vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa o gostei, apoia nossa página lá no Face, tá? É lá que coloca a lista de próximos jogos. Deus com todos vocês. E só para lembrar, pessoal, se caso alguém aí achar umas DLCs que se compatível esse jogo, pessoal, por favor, passe para mim para poder fazer uma terceira versão com a DLCs, tá? Então, Deus por todos, curta a gameplay e fui. 巨人なんて大嫌い行くぞ

人類の力だあれは救援要請か 気は出してないぞ救援要請だ急いで行かねえとくちってやる手貸してくれるか たちも使ってありがとうございます助かったお前ら助かったありがとう仲間なんだから当然だよ 見たか人類の勝利だ